Dobro. Dobro večer. Gledat ćete film o tri različita čovjeka koja se bude ujutro ne znajući da je danas posljednji dan njihova života. crvena zvijezda! Ubiću te! Ne odu! Nadam se kasnije! Crvena zvijezda, mislim da te sada napokon imam. Crna zvijezda. Znam. Noće se okršavi. U redu. Dolaze kod tebe. Dođi u devet. Ne, u pola devet. Dođi u petnaest do devet. 20 e, do devet. U redu. Spremi se za smrt. I ti isto. Bok. Bok. pezzino di